Padre. Santo, te damos gracias por estar aquí con nosotros. Y te damos gracias porque seguro nos van a escuchar nuestra oración. María Santísima, queremos honrarte con el Santo Rosario en este día. Permite, Señora, escuchar nuestras oraciones en nuestras súplicas, ya que tú misma ves, Madre Santísima, en los rostros de estas personas que vienen enfermas y con tanta necesidad. Mira, ahí arriba. poquito de fe y me ocurrió hacer. se estaba equivocado, la fe de él es muy grande y hoy lo ha tomado Dios para santificarlo, para volverlo por el camino del bien. A ver, hijo, levanta esa mano y no te dé miedo, que Dios está A todos vosotros lo que tenéis que dar algún testimonio de los favores que Nuestra Señora la Virgen María los esperamos aquí unas tres o cuatro personas. Nosotros venimos a dar el testimonio de hace un mes, estuvimos aquí para pedir la Copa Libertadores. Ya. Por favor, están oyendo ahí arriba. Venimos a pedir hace un mes ganar la Copa Libertadores para Colombia estamos en acción de gracias a entregar la camiseta de René porque no pudo venir puesto que juega ahora con el Medellín. Y Luis Carlos quería entregarla de él como testimonio. Gracias, madre, por favor de recibir. Bueno, el testimonio amigo es el mismo. Ya todos me conocen, saben quién soy, saben la causa por la, cual vine aquí. El he pasado lo hice con mucha fe, con mucha devoción pedí por el título nacional, se consiguió, gracias a Dios, gracias a la Virgen, y hoy vengo aquí a dar mi testimonio y a ofrecer la camiseta. camiseta la gloria de Cristo tu Hijo, el amado de todos los hombres, se manifieste aquí y le demos gloria y alabanza. Gloria a ti, Señor. Alabanza. Alabanza. Este es el sitio que se recuerda con mucho cariño. Sobre la cima de una montaña es el Alto de la Virgen y nos trae grandes, recuerdos, grandes esperanzas. Hoy 7 de mayo de 1983 venimos a venerar a la Santísima Virgen de manos. Está por Gracias, Señor, por estar con nosotros, con todos a una misma voz. Vemos la imagen de nuestra Santísima Virgen. A tres varas aproximadamente hacia la izquierda donde está la imagen fue donde la Santísima Virgen hizo su aparición, como en la parroquia. Vemos que la Santísima Virgen es eh, en una pulcritud. Tenemos la placa de agradecimiento a la familia, el esplendor y los peregrinos pues tienen, mucha fe a esta agua y siempre aprovechan la oportunidad para llevar de esta agua a sus eh, casas. Estas tomas fueron hechas el día 2 de abril de 1983. Esta es la residencia campestre de la familia Vélez Blandón. A ellos pertenece el sitio donde hizo su aparición la Santísima Virgen y donde está en este momento el santuario a ellos. Este es el interior de la capilla de la Santísima Virgen. Esta iglesia fue construida eh, gracias a la Santísima Virgen, ya que no fue necesario recurrir a ningún medio como rifas, empanadas o algo similar ella fue proporcionando todos los medios y se levantó esta iglesia. Como fue su deseo, así fue construida. Ven ustedes las en el suelo, diario, a todos los momentos y en todos los días. Ven ustedes, peregrinos que se acercan allí en el lugar del santuario, o sea, la capilla. Vemos ese Santo Cristo que fue regalado por dos campesinos que se encontraron en una placa en un monte. que se levantó Bonita es orgullo de todos los de la región. Con sus propios esfuerzos fue construir Los testimonios de los fieles. El esfuerzo de todos los peregrinos es esta obra.